Mara tatu ndo akambosi akamwita yule ndugu yangu Ibrahim. Akamwambia Ibrahim, kuna jambo ambalo nataka nikwambie. Mm. Sawa. Lakini jambo hili nahitaji mimi na wewe tulifanye. Lakini kwenye kulifanya sihitaji unipinge. Uchukue maamuzi sahihi. Akamwambia poa bosi, mimi sina sina tatizo. Akamwambia okay. Kambia Ibrahimu, mimi nimempenda sana mke wako. Sawa, mimi nimempenda sana mke wako. Kwa hiyo usishtuke usi, usi maneno yangu ninavyokuambia. Sio kama labda nataka nimchukue. Ah ah. Mimi nahitaji nilale naye hata siku hii, siku moja tu. Siku moja tu mimi nilale naye. Sasa kaka yako sasa. Ehe, Ibrahimu. Anamwekea mkewe dawa. Mwenye mke wake kachukua dawa akaweka kwenye glasi. Mm -hmm. Dawa ya nini? Sijui. Aha. Uh kwenye glasi. Basi kaendelea kupiga soli. Baada ya muda shemeji yangu akafanyaje? Akarudi. Akarudi kwenye kinywaji chake akaendelea kunywa kinywaji kile aliacha kwenye glasi. Mm. Akaendelea kunywa. Baada ya dakika tano mm aliona anasikia usingizi, mwili unalegea pale pale, akaigamia meza akalala pale pale mm. Wakacheka, wakacheka wenyewe eh, wakacheka mm. Ibrahimu akamwambia chukua mzigo, ingiza kwenye ndinga, tembea, mimi nawe tutaonana asubuhi. Anamwambia bosi wake, anamwambia bosi wake. Basi Ibrahimu alichokifanya akakodiwa pikipiki, akarudi nyumbani, bosi akachukua aka mzigo ule pale akaingiza kwenye kwenye ndinga akaenda nao nyumbani kwake. Sasa kipindi ana, anazungumza pale Ibrahim bosi alikuwa ameweka speaker. Sasa Simu yake ameweka speaker. Mm. Shemeji yangu akawa anasikia kila kitu mm. ambacho kinakuwa kinazungumzwa pale. Ah, akasikia sauti kwamba huyo si mume wangu. Huyo mm. si Ibrahim anazungumza. Kwa maana Ibrahimu ndio amefanya yote mpaka mimi kufika hapa. Ni siku nyingine tena nzuri kutokea hapa Tiki TV, mwendelezo wa habari, mikasa pamoja na matukio. Najua ulikuwa ukisubiri kwa hamu kubwa mwendelezo wa lile sakata la Muba kumfumania aliyekuwa mpenzi wake pamoja na mtu mzima kabisa, unaambiwa alikuwa ni kama babu fulani hivi. Sasa siku ya leo nakuja kwako nikiwa na taarifa muhimu kabisa. Hii hapa inatuhusu ama inatupasa tusafiri moja kwa moja hadi mkoani Tanga, lakini kujua kile ambacho kinatupeleka Tanga, tunaye Muba hapa ambaye anakuwa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 ya shimeji yetu inaendaje kwanza mzee? <laughs> Acha kwanza. Eh? <laughs> Chana nayo kwanza. Ya shemeji yetu yale ya fumanizi tunaambiwa tuyaache kwanza, tutakuja kuyajua mbele. Sasa twende moja kwa moja kwa kile ambacho kinatulazimu sisi kama Tiki TV kufunga safari tukiongozana na Muba kuelekea mkoani Tanga, ni nyumbani kwao. Kuna nini hasa ambacho kimetokea? Nini hasa ambacho kinaendelea? Moja kwa moja kwa Muba uweze kutuhadithia kuanzia mwanzo wa mkasa wenyewe hadi hapa tulipofikia na kile ambacho kitaendelea, basi watazamaji wetu waweze kujua. Mm. Ah, kikubwa bana, kama ambavyo unasema kwamba kila muda kila sekunde moja kila sekunde moja eh? ina thamani kubwa ina thamani kubwa, na katika maisha hakunaga muda wa kuupoteza. Sawa sawa, ndio inawezekana, naweza tukasema kwamba familia yetu sisi tuna mikosi. Usiite mikosi, ita changamoto. Ah, changamoto ndio mikosi. Ah, ah, changamoto ni mitihani tu. Okay, yes. changamoto yeah yani kakaangu mimi mm. ambaye ni mtoto wa mamangu mdogo mm. ambaye ndo alikuwa anaishi hapa Dar es Salaam mm. kwa muda mrefu sana ndio, lakini alikuwa anaishi hapa, alikuwa anafanya kazi kuna kampuni moja ambayo iko Mikocheni huko ndiyo, ambayo mwenyewe alikuwa anafanya kazi, maisha yake hivyo mwenyewe anafanyaje, yanasogea sogea mm. lakini umeendelea kufanya kazi kwenye kampuni ambayo uko Mikocheni huko mm. fanya kazi fanya kazi so akampata mwenzie mm. eh, baada ya kumpata mwenzie basi hapa na pale wakaamua wenyewe wafanyaje waishi waishi pamoja mm. basi wakakubaliana hivyo wenyewe walianza kuishi pamoja kabla ambapo ndani hata hamna kitanda wala godoro. Mm. Maana tulikuwa tunaona mimi kipindi hicho nilikuwa nauza maji ya bomba Mbrati. Mm. Kule ambako ulikuwa jana tukashindwa kufanya interview. Eh. Yes. Umeona. Nika wakawa nalala chini wenyewe kimya kimya, wakitoka hiyo ni siri yao, wanaingia ndani ikifika usiku, wakitoka hiyo ni siri yao. Sasa imeenda brother, alipoanza kupata mshahara wa kwanza mm. ndo akaanza kujitengeneza mm. kujipanga linamaanisha umeona kujipanga basi mwanadada naye yule ambaye ndo mke wake akaanza kumpa kimsingi akaanza kuuza sambusa mm. eh, hapa na pale ndio hivyo maisha yanafanyaje yanasogea sasa wakati siku zinazidi kwenda miaka inaenda mm kule kidogo bosi amekuwa kama ana uaminifu naye brother. Mm. Unaona? Akamwambia kiukweli mimi sijawahi kupata mfanyakazi mwenye mwenye nidhamu mm. kama wewe. Mm. Wewe naweza nikasema kwamba hapa ofisini kwangu tuombe Mungu tu, lakini yajayo ni mazuri. Tuendelee kufanyaje? Tuendelee kufanya kazi. Ndiyo. Basi brother amefurahia sana yale maneno alikuwa anaongea Mshua. Basi akaendelea kufanya kazi, lakini ikaja kufikia wakati baada ya kile kipato kika kinaongezeka, akaa siku nyingine anafanyaje, anashindwa kufanyaje kurudi nyumbani. Mm. Umeona mm. akala muona sijajua nafsi wenye nafsi yake sijajua, lakini naona kabisa kwa sisi wanaume, naona sijajua mke wake akawa anamuona labda ni wa kawaida ama ni kitu gani. Basi ule mke wake inatokea ina, ina, siku nyingine kwamba brother arudi nyumbani, mke wake anaenda ofisini, aenda kumuulizia umeona. Mm. Kila akienda pale anakutana na wafanyakazi wenzie, anamwambia bwana, huyo mtu jana kaingia, leo hajaingia na nyumbani hajarudi, na nyumbani hajarudi. Mm. Basi eh, kumbe pale bwana bosi anafanyaje? Anamuona siku akamuita, njoo yani mshua sasa akamwita nani? shemeji, yani mke wa brother. Mm. Mbona unakuja kuja sana hapa? Mm. Wewe ni nani? Akamwambia mimi ni mke wa Ibrahimu. Mm. Unaona, mm. brother wangu anaitwa Ibrahimu. Mm. Ni mke wa Ibrahimu ambaye anafanya kazi hapa. Akamwambia mimi ndo bosi wake, shida ni nini? Mm. Akamwambia jana hajalala nyumbani. Mm. Sawa. Kwa hiyo inatokea mara kwa mara, afu sielewi ikiwa sio tabia ya sio tabia yake. Ndio. Kwa hiyo ndo maana na Mungu fanyaje kuja hapa ofisini kazini kwake na imani nitamkuta. Mm. Akasema yeye anaomba hofu, anasema mke wake anaumwa, alafu kumbe huko nyumbani anakuwa halali. Akaambia yeye halali. Mm. Basi mimi nitakuja nitazungumza naye shemeji, wao sio na wasiwasi. Basi akarudi ile tabia ikawa kama ndo mwendelezo fulani, ndo mwendelezo mm. Siku moja bosi akamwambiaje, akamwita akamwambia, Ibrahimu, unajua wewe una mwanamke mzuri sana, sawa? Wewe una mwanamke mzuri, mimi bosi wako nina hela kukuzidi wewe, lakini sijawahi kumiliki mwanamke mzuri kama wako wewe mm mwanamke ambaye amekubali kuishi na wewe kwenye maisha yoyote, kwa nini unamtesa mpaka nafikia hatua nakuja ofisini? We uoni kama yani kama unajidhalilisha? Na ni kitu ambacho mimi sikipende. Mm. Ah, unajua bosi, nimepitiwa hapa na pale, sijui hivi na hivi hivi na hivi na hivi. Akamkanya mara ya kwanza, ikaja ikatokea mara ya pili, ikaja ikatokea mara ya tatu. Basi mwanamke amekuwa kama amechoka fulani hivi mm. mara ya tatu ndo bosi akamuita yule ndugu yangu mm. Ibrahim akamwambia Ibrahim kuna jambo ambalo nataka nikwambie mm. sawa lakini jambo hili nahitaji mimi na wewe tulifanye lakini kwenye kulifanya sihitaji unipinge uchukue maamuzi sahihi Akamwambia poa bosi, mimi sina sina tatizo. Akamwambia okay. Akamwambia Ibrahimu, mimi nimempenda sana mke wako. Sawa, mimi nimempenda sana mke wako. Kwa hiyo usishtuke usi, usi maneno yangu ninavyokuambia. Sio kama labda nataka nimchukue. Ah ah. Mimi nahitaji nilale naye hata siku hii, siku moja tu. Siku moja tu mimi nilala naye. Ah, brother Ibrahim akasema, mbona unani, unanizalilisha? Unamhitaji mke wangu mimi? Hmm? Yaani ulale naye siku moja. Kwa nini? Na umefikiria nini kutamka hivyo? Akamwambia mimi sijafikiria chochote. Bali ninachokizungumza na nachokimaanisha. Mm. Na labda nikuahidi kitu kimoja. Umeona mshahara ambao mimi nakulipa? nitakulipa mara kumi yake. Kwa hiyo yani usio na wasiwasi, usiku mmoja tu basi. Kaambia bwana, hiyo mimi haiwezekani, haiwezekani. Ibrahimu aliondoka pale kwa hasira, akarudi nyumbani. Kurudi nyumbani mwenyewe ameji amejifikiria. Baada saa kumi na mbili akampigia simu bosi, akamwambia bwana, mimi nimekubali, lakini kama nimekubali nahitaji ili jambo lifanyaje, liwe siri. Akamwambia sasa, mimi nina utoto gani wa kuzungumza? Kama umeamua aliwe siri, na kweli tunafanya ni siri eh? Nani sasa atazungumza? Uwe sio mtoto mdogo, hii jambo ni kubwa, amna mtu yote atakayezungumza, itakuwa ni siri yako baina yangu mimi na wewe. Akamwambia basi, haina shida. Bos akamwambia Ibrahim kwamba tunafanyaje? Akamwambia plani zote mimi ndo nitapanga namna ya kumpata bosi. Eh, mm. bosi ndo anamwambia Ibrahim kwamba tunafanyaje? Akamwambia usio na wasiwasi, mimi nitafanya mpango wa kupanga plani ya kufanyaje ya kumpata. Mm. Akamwambia basi haina shida. Siku ile ikapita, siku inayofuata Ibrahim akamwambia mke wake, bwana bosi, leo ni siku yake ya kuzali siku yake ya kuzaliwa bosi wangu, umeona? Mm. Kwa hiyo anahitaji twende tukampe company wafanyakazi wote mm. mwenye mke aende na mke wake. Na ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa kweli? Sio siku yake ya kuzaliwa. Mm -hmm. Aliamua tu kutumia mbinu. Mm -hmm. Basi mke wake alifurahi, ambaye ni ndo shemeji yangu sasa. Mm. Alifurahi sana. Sasa kaambia haina shida. Saa ngapi tunaenda? Kaambia tutatoka hapa saa kumi na mbili ya jioni tutaelekea huko. Kaambia basi haina shida. So ilipofika saa kumi na mbili bosi akatoka na gari nyumbani kwake, akamfuata Ibrahimu pale, akampakia na mke wake, wakaelekea moja kwa moja maeneo ya Mikocheni, ambapo walifika sehemu kipindi wanamtoa wana, wana, pale shemeji, wakamwambia tunaenda kwenye kwenye birthday ya bosi wangu, lakini tutaenda kwanza Koko Beach. Tukishatoka Koko Beach ndo tunaenda eneo la tukio mm. Kwa hiyo akaenda moja kwa moja mpaka Mikocheni. Kufika Mikocheni hakufika bichi, wakafika sehemu nzuri ambayo wanakaa wanaweza wakafanyaje, wakapata vinywaji ambayo ilikuwa ni baa ambayo sio kubwa sana, ni, ni ya kawaida, ni sehemu ambayo watu hufanyaje kupata vinywaji. Wakafika pale wamekaa wakawa wanakunywa. Shemeji yangu ameagiza juisi bazangu ameagiza bia, bosi ameagiza maji. Umeona? Mm. Wakawa wanakunywa, wanapiga stories hapa na pale, stories hapa na pale. Basi shemeji yangu baada ya muda mfupi akazungumza kwamba bwana anahitaji kwenda chooni. Akamuuliza mhudumu wa pale, akamwelekeza akaenda chooni. Baada ya kwenda chooni, Ibrahimu nafasi ile ile akaitumia. Sijui alienda na dawa gani. Alichukua dawa akaweka kwenye glass. Yaani huyo sasa kaka yako sasa. Ehe, Ibrahimu. Anamwekea mkewe dawa. Mwenye mke wake kachukua dawa akaweka kwenye glasi. Mm -hmm. Dawa ya nini? Sijui. Aha. Uh -huh. Kamweka kwenye glasi. Basi kaendelea kupiga soli. Baada ya muda shemeji yangu akafanyaje? Akarudi. Akarudi kwenye kinywaji chake, akaendelea kunywa. Kinywaji kile aliacha kwenye glasi. Mm. Akaendelea kunywa. Baada ya dakika tano mm. aliona anasikia usingizi, mwili unalegea pale pale, akaigamia meza akalala pale pale mm. wakacheka wakacheka wenyewe eh, wakacheka mm. Ibrahim akamwambia chukua mzigo, ingiza kwenye ndinga, tembea, mimi na wewe tutaonana asubuhi. Anamwambia bosi wake, anamwambia bosi wake. Basi Ibrahim alichokifanya akakodiwa pikipiki akarudi nyumbani bosi akachukua mzoga ule pale akaingiza kwenye kwenye ndinga akaenda nao nyumbani kwake basi baada ya kufika nyumbani mshua ehe hamna tena za ukaanga tena kamuingiza ndani kama kawaida yake kafanya alichokifanya usiku wote huo umeona asubuhi shemeji anaamka Saa kumi na mbili anaamka anashangaa, ipo sehemu ambayo fanyaje aielewi ipo kitandani. Kugeuka huku anamwona mshua wake na Ibrahimu kakaa kwenye kiti pembeni anachezea laptop. Mm. Ona. Ah, akana mshangaa. Mm. Mimi hapa niko wapi? mbona namuona bosi wake na Ibrahimu ni vipi hapa mm. akaa anacheka sana yule bosi akaa anacheka mm. akamwambia usishangae relax akamwambia wewe niko wapi hapa akamwambia kuwa na amani akamwambia hapana sielewi mm. sawa sina nguo eh? sina nguo eh? alafu niko niko eneo tofauti, lazima nishangae mimi nimefikafikaje hapa mm. ah, baada ya muda mfupi Ibrahimu kapiga simu mm. Unaona, kabla wanaongea pale hmm? shemeji pamoja na ule bosi kumuuliza niko wapi, Ibrahimu kapiga simu mm. kampiga simu bosi akamwambia, mshua vipi bwana? akacheka kwanza vipi Ibrahim ah, akaambia vipi ah, usiku bwana nimeona mrefu bwana eh Nimeona mrefu sasa nani nimeaa peke yangu namfikiria mke wangu bwana sasa vipi umefanikiwa bosi akacheka akamwambia <laughs> sasa mimi nitakosaje sasa nitakosaje kufanikiwa kwa mtoto mzuri kama huyu umempata wapi huyu Akamwambia hayo yote ya nini bwana bosi wangu? Wewe niambie tu kama umefanikiwa. Naomba mruhusu arudi nyumbani. Akaambia Ibrahim relax. Usiwe na wasiwasi. Kurudi atarudi. Mimi nishafanikiwa. Nishafanya nilichokuwa nakitaka. Basi mambo mambo mengine yaende. Ah. Sasa kipindi anazungumza pale Ibrahim bosi alikuwa ameweka speaker. sawa simu yake ameweka speaker. mm. shemeji yangu akawa anasikia kila kitu mm. ambacho kinakuwa kinazungumzwa pale ah, akasikia sauti kwamba huyo si mume wangu huyo mm. si Ibrahim anazungumza kwa maana Ibrahim ndo amefanya yote mpaka mimi kufika hapa inakuwa kuwa vipi mm. Lakini kipindi anajiuliza pia bosi amemtaja jina. Mm. Mimi nimefurahi sana kwa siku ya leo Ibrahim. Una mwanamke mzuri, eh? Shemeji yangu pale alikuwa yupo kwenye wakati mgumu, amelia sana. Amelia mno. Wala hajategemea wala haamini kile ambacho pale kinafanyaje kinatokea. Basi shemeji alikurupuka, alivaa nguo zake akakurupuka, akaamua kuondoka moja kwa moja. Anaelekea wapi? Nyumbani kwake. Kufika nyumbani kwake, kaingia ndani, akajilaza kitandani. Amemkuta Ibrahim akiwa anajiandaa kuelekea wapi? Ofisini. Hmm. Ibrahim mm. bwana alivyomuona pale akaanza kumwashia moto akamwambia shemeji yangu, akamwambia samani, mimi jana nilienda kwa rafiki yangu, kulikuwa kuna pati, nimechelewa kurudi, kwa hiyo naomba unisamee mme wangu. Umeona, naomba unisamee, sitarudia tena. Ibrahim kapaniki, mimi ambayo sitaki bwana, unajua mkangu mimi nakupenda kiasi gani? Yeah, acha ujinga wako bwana Siku nyingine kitokea namna hivi, mimi siwezi nikavumilia, nitakurudisha nyumbani kwenu. Ibrahimu anatoa mapovu ile ile ninavyokuambia, atafikiri labda labda anaigiza. Anatoa mapovu, si unajua. Bwana kumbe shemeji amemjibu vile, si kama hajui kinachoendelea, alikuwa anajua fika ya kwamba ile njia aliyotumia na kumuuza kwa bosi wake sawa anaifahamu fika, lakini yeye alimuona kama Ibrahimu sana jichetua hapa, basi na mimi ngoja nijichetue kama sijui chochote, kwa sababu jana alimwekea madawa kwamba anajua kabisa Ibrahimu pale alifanyaje, haelewi chochote. Basi akamwambia basi, mke wangu pumzika hapo, ngoja nielekee ofisini, ila leo siku ya leo nitakuletea zawadi nzuri kabisa. Akamwambia usijali mume wangu, haina shida. Bwana. Kaenda Ibrahim kazini, kauli jioni, hakuna chochote kilichoendelea. Maisha yakaendelea, maisha yakaendelea, maisha yakaendelea, maisha yakaendelea. Lakini kwa kipindi chote hicho mwezi mzima umeisha. Kiukweli shemeji amekuwa ni mtu ambaye hayuko sawa. Sawa, amekuwa ni mtu ambaye mwenye mawazo, yani ile hapi yake ya siku zote amekuwa, hata kabla alivyokuwa na maisha ya nyuma, alivyokuwa na hali chini, yamekuwa ni tofauti kabisa. Amekuwa ni mtu mwenye mawazo ya hapa na pale, unaona. Muda mwingine anakaa ni hata umuelewelewi, anaongea peke yake. Kwa hiyo imekuwa hivyo, amekuwa kama hafurahi yale maisha yalivyokuwa fanyaje, yanaendelea. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, shemeji alimuita chumbani Ibrahim siku moja akamwambia Ibrahim mume wangu mimi nakupenda mimi nakupenda nadhani mwenyewe hilo unafanyaje unafahamu so nahitaji nikwambie jambo zuri sawa kwa hiyo naomba ulipokee kwa furaha akamwambia poa mke wangu niambie akamwambia usije ukakasirika lakini Akaambia siwezi kukasirika mke wangu, wewe niambie. Kwamba mimi na ujauzito. Wewe ishangaa. Kweli? Eh, una ujauzito? Ah, Sasa mke wangu, wewe una ujauzito. Unafikiri mimi ndo nitakasirika jambo kama hilo? Yaani nani ambaye utamwambia jambo kama hilo afu atakasirika? Mimi mimi napenda. Sasa mimi nimekuchukua tu kama ndani. Sio uzae mke wangu. Ingelikuwa una kizazi ningekutimua eh, ningelikuwa sikupendi nakuchukia eh, tumekaa kwa muda wote una uzito ni jambo zuri mke wangu usijali kumwambia basi haina shida ndo kama hivyo na ujauzito lakini kwa taarifa njema tu ambayo ninakuambia kwamba ujauzito sio wa kwa sio wa kwako <laughs> Ibrahim akamwambia acha masiala bwana acha utani wako akamwambia ujauzito sio wa kwako akamwambia I'm serious, uko serious kabisa kwamba unazungumza kabisa kutoka ndani ya kinywa chako kwamba ujauzito huo sio kwangu mimi? Akamwambia huo ujauzito sio kwako. Akamwambia huo ni wangu, mimi ndo mume wako. Hata mtoto mwambie atakuona ni mpumbavu. Sio kwako, ni wanani akamwambia Akamwambia ujauzito ni wabosi wako wewe ambaye uinirubuni uitumia njia zote za kunichukua hapa nilipo, kunitika kiakili na kunipeleka kwa bosi wako, akalala na mimi usiku mzima. Sasa amenipa ujauzito. Sawa. Wewe nani amekwambia? Wewe nani amekwambia kama nimekuuza? Eh? Nani amekwambia? Eh, mkwangu mimi nakupenda. Wewe mimi nitakuuza. Tena ufunge domo lako mimi ningekuwa na simu kubwa ningekurekodi yale yaani maneno alikuwa unazungumza. Sasa Wewe unafikiri mimi usiku ambao mimi sijarudi hapa nyumbani eh? Ni nikaja kusuka asubuhi nimeamkia kwa bosi wako. Unafikiri ni nani amenipeleka? Ni shetani amenipeleka? Ni wewe. Sasa ukijua kucheka basi ujue na kulia. Sawa. Akamwambia kwa nini unazungumza maneno magumu kiasi? Je, akaambia eh, yani mimi sitaji maneno mengi. Mimi nishakupa ujumbe kwamba huja uzito si wa kwako, huja uzito ni mabosi wako wewe. Akamwambia basi, please Ambo nisikize mke wangu. Hapa tunazungumza mimi na wewe. Naomba nilindie heshima yangu mimi. Sawa. Mimi ni kweli nimeteleza. Sawa. Lakini kama nimeteleza, naomba nifichie siri yangu mimi. Kama ile tukio unajua nafsi yangu inaniuma brother Yaani inaniuma yani. Yaani huwa ni yani inaniuma yani yani yani mimi nakwambia lakini nafsi yangu inaniuma yani. Akamwambia mimi tumekaa kwa muda mrefu hatujapata mtoto leo hii umepata ujauzito na niambiwa ni bosi wangu. Sawa. Leo hii nakiri kama ni kweli mimi nimefanyaje? Nimekuuza. Lakini nimekuuza kwa sababu bosi wangu ameniahidi atanipa kipato. Hichi kipato ambacho anachonipa mimi ndani ya mwezi atanilipa mara kumi yake. Na nimefanya hivyo kwa sababu maisha yetu mimi na wewe yaweze kufanyaje? Yaweze kuwa vizuri. Akamwambia hivi pesa na mimi laiti ningekuwa nataka pesa nisingekubaliana na wewe maisha ya kuishi tumetumeanza maisha tulikuwa mimi tunalala chini kwenye simenti tunalala chini sikufikiria mambo ya pesa nilikupenda wewe lakini wewe unaenda kuni, kunipeleka huko kwa sababu ya pesa sasa mimi sitazulumu damu ya mtu ni lazima nitampelekea damu yake iko hivyo akampigia magoti akafanya hivi, kamwomba sana. Ibrahimu alilia sana, akamwambia okay, nimekuelewa, lakini sijapenda ulichonifanyia. Mwanamke anamwambia nimekuelewa Ibrahimu. Basi Ibrahimu aliona kabisa kama mwanamke ameamua kunificha siri yangu, lakini mwanamke siku ya kwanza, siku ya pili alitoa mguu wake akafika moja kwa moja kwa Mshua akamwambia, nimekuja kwa mara nyingine tena. Akasema, kuna tatizo gani? Akamwambia, unakumbuka siku ambayo umelala na mimi usiku mzima? Akamwambia eh. Akamwambia okay, siku ambayo tumelala mimi na wewe na ni siku ambayo mimi nimepata ujauzito. Hivi hapa nilipo nina kesi na mme wangu, lakini kwangu mimi naweza nikasema hiyo sio kesi, kwa sababu ulichokifanya wewe na mme wangu mimi nakijua. Mimi sio mtoto mdogo. Sasa basi tunafanyaje kuhusu hichi kiumbe? Bosi alifurahi, alifurahi, alifurahi, alifurahi. Akamwambia, hatimaye kitu ambacho nilikuwa nakisubiria kwenye maisha yangu leo kimetokea. Katika wanawake zangu wote ambao nilokuwa nao kwenye mahusiano, hakuna hata mmoja ambaye amenibebea ujauzito, lakini wewe Leo unazungumza umebeba ujauzito kwangu mimi na unanithibitishia hivyo, mimi naweza nikasema nimekubali, sawa. ntalea huo ujauzito, mtoto akizaliwa atasoma shule nzuri kuliko hata hivyo ambavyo unavyofikiria. Basi alitoka pale shemeji tena Alivyotoka pale sasa na kurudi tena nyumbani kwake, hakurudi tena kwa bodaboda wala kwa daladala, bali alipakiwa kwenye gari ya bosi alipoa mfanyakazi mwingine akamrudisha karibia na nyumbani kwa Ibrahimu akamshusha pale, akarudi nyumbani. ana kazi Ibrahimu ikawa inaendelea kama kawaida, huku na kule, huku na kule, huku na kule. Ibrahimu amekaa siku kwanza, siku ya pili, ya tatu akamfuata bosi akamwambia, Mshua, unakumbuka kitu ambacho tumekifanya mimi na wewe? Akaambia, mimi nakumbuka. Mke wangu ana ujauzito. Kama ana ujauzito, mimi sikupenda hichi ambacho kimetokea. Sasa mimi ninachokiomba inahitaji ulipe gharama ya aina yoyote yule mwanamke akatoa ujauzito. Kama inashindikana, mke wangu anazungumza kama ule ujauzito atakuletea wewe, ikiwa sio makubaliano ya mimi na wewe. Mshua akasema, akamwambia Ibrahimu, wewe akili kweli? wewe hauna akili. Kwa sababu unapokuambia wewe hauna akili, yani wewe ndo mwenye zamu ya umeme, alafu leo hii umerudi na mshomaa. Yani umeingia ndani ya msitu alafu ukajua utaona msitu lakini hujaona msitu ukaona miti. Wewe unajidanganya. Sikiliza nikwambie. Kama utasadiki kwenda kumrubuni yule mwanamke atatoa ujauzito mimi pesa ninayo, sitakubali. Aise, nitakupoteza. Acha, usifanye hivyo kabisa. Ibrahimu alivurugwa akatoka pale, hata kuaga kwenye hajaaga, akarudi akarudi nyumbani kwake. Sasa amekuwa Ibrahimu yeye sasa ndo mwenye mawazo, mwanamke amekuwa sasa hana mawazo. Ibrahimu amekaa ni mtu wa kuwaza hapa na pale hivi na hivi. Ikawa kuna baadhi ya wafanyakazi pale pale, unajua duniani hamna siri. Pale pale kazini kwake, baadhi ya wafanyakazi wakawa wanajua issue yote ambayo imefanyika baina ya Ibrahimu na, na bosi. Basi mwisho wa siku wameendelea kukaa, Ibrahimu na mke wake wameendelea kukaa, wameendelea kukaa mwisho siku ikaja kutokea mwanamke siku moja hakurudi nyumbani. Ibrahimu akapigia mashuga zake tofauti tofauti, akawa anamuuliza anaulizia kama mke wangu amekuja huko, anapiga simu mke wake haipatikani, lakini hawa marafiki zake hawampi majibu sahihi. Bali tu amekuwa kama ni watu wanamcheka tu yake wapigia marafiki zake, anauliza wale ambao anakuaga nao, wanamcheka. Wamekuwa kama labda wana kitu fulani, labda vile wanafanyaje, wanajua. Siku ya kwanza, siku ya pili hakurudi nyumbani, siku ya tatu hakurudi nyumbani. Ibrahim amekuwa ni mtu mwenye mawazo. Akamshirikisha Mshua, akamwambia bosi, unajua siku ya tatu mke wangu atarudi nyumbani na wala sijui wapi alipo. Akaambia amejaribu kuwauliza marafiki zake labda nyumbani kwao. Akaambia mm -mm. Unajua bosi kwa swala hili ambalo limetokea naogopa hata kupiga simu nyumbani kwao kuuliza uliza maana kwa sasa hivi nipo kwenye kipindi kigumu. Akamwambia mimi sijui. Alafu usipende kuniuliza maswali kama hayo mimi ya mambo ya mke wako tushamaliza. Sawa. Kwa hiyo sipendi kuniuliza uliza maswali kama hayo. Sipendi kabisa. Ukirudi hapa njoo fanya kazi uondoke. Sitaki maswali maswali kama hayo. Ibrahimu kauli nyumbani. Ile siku ya tatu ambayo hajarudi mke wake, siku ya nne Ibrahimu naye hakulala pale nyumbani, alilala kwa rafiki yake. Siku ya tano ndo Ibrahimu anarudi pale nyumbani, alikuta nguo za mwanamke hazipo, yaani mwanamke amechukua kila kitu cha kwake, hakuchukua feni, hakuchukua friji akuchukua sijui TV, sijui akuchukua nini. Ah ah. Kachukua nguo zake tu. Alafu hayu hayupo. Akampigia simu tena. Wewe mwanamke uko wapi? Mbona mimi sielewi? Akamwambia ah, mimi mbona nilikuja hapo nyumbani? Nimekuja hapo sema wewe hukuwepo. Sawa, kwa nimechukua kila kitu chuo cha kwangu, nimeamua kuondoka. Ah, my God, umeondoka umeenda wapi? Akamwambia, unaniuliza ili uweje Umesahau nini kwangu mimi? Wewe Ibrahim kama Ibrahim umesahau kitu gani yani kwangu mimi? Unanidai? Kama unanidai sema nikulipe. Akamwambia, wewe mke wangu, basi kuniuliza hivyo. Unatakiwa ujibu kesi siku ya, ya tano halafu leo unakuja unapatikana unaweza kuniambia tu kwamba umechukua kila kitu cha kwako umeondoka sasa umeenda wapi akaambia upasi oh, kujua niache kwani wewe ni mwanaume akamwambia ah, mimi ndio mwanaume sasa unaniuliza unaniuliza ili weje akaambia wewe eh, sio mwanaume Mwanaume ambaye hutambui thamani yangu, wanaongea hapa kwenye simu. Mwanaume ambaye hutambui thamani yangu, hujafikiria hata siku moja kwamba wapi ambapo tumetoka. Nimejaribu mimi kuuza sambusa, wanaume wangapi mimi wananitongoza, wenye hela na wasiokuwa na hela. Mimi nakataa na kulindia heshima yako kama mke wa mume wangu, lakini leo hii unaamua kuhadaika na pesa kwa bosi wako na kuniuza mimi na bosi wako kuniingilia mimi bila idhini yangu. Huwa yani shemeji yangu akizungumzia hicho kipengele huwa mimi kinafanyaje kinafanya kinaniuma. Umeona? Akamwambiaje? Sawa mke wangu, lakini hayo yote tufanyeje? Tushamaliza. Na hata tukuje kuzungumzia masuala ya ujauzito, tushamaliza. Mimi sasa hivi nipo kwenye wakati mgumu kuumiza kichwa kusudi swala. Sasa hivi tena unaanza kuniambia vitu kama hivyo tena, bado unanipa kwenye wakati mgumu. Ni wakati wa kukaa na kuwasahau kila kitu, tuangalie kiumbe chetu tunafanyaje. Akasema wewe una kiumbe? Nilishakwambia kwamba sitakupa hichi kiumbe, hichi kiumbe cha bosi wako, anaenda kumpa na hapa unavyoniona hapa naelekea kwake na hata hizo siku tatu zote siku nne sijui siku tano hujaniona yeye ndo ameamua kunichukua moja kwa moja mimi ndo nakaa naye sasa hivi na ana mpango wa kunioa na si wewe tena kaa ukalijua yani usike hata siku moja kwenye maisha yako ukafikiria kwamba nilikuwa na mke wangu ama nina mke wangu. Yaani futa, tafuta wapumbavu wenzio, wajinga wa kufikiria kama wewe, lakini usinifikirie kabisa, yaani toa kabisa kwenye, nitoe mimi kwenye mahesabu. Akamwambia hicho unachokifanya mke wangu ni hatari, basi jamaa alijua kama vile mwanamke sijui anam, anampiga mikwala sijui alikuwa anajua anamtania sijui alikuwa anajua nini alikuwa anaamini kwa asilimia sabini lakini Ibrahimu ana rafiki yake ambaye ndo anamwamini sana pale ofisini huwa anamshirikisha sana vitu vyake Ibrahimu anampigia simu bwana inakuaje fresh ah. bwana mbona sasa hivi uji kazini una siku ya pili akamwambia ah ndugu yangu mimi si unajua kuna vipengele vyangu ambavyo vinanichanganya na sasa hivi ndo vinazidi kunichanganya kabisa Na rafiki yake kacheka kacheka kacheka akamwambia pole sana wewe sasa hivi huna ustahili yani kufikiria na kuwaza wewe ushateleza, rudi kwenye mstari, uangalie mambo mengine afanyaje yanaendelea. Kwa hiyo nazungumza hivyo, akasema mke wako anaishi na bosi wako sasa hivi. Akamwambia unasemaje? Akamwambia yeye kile kitendo ulichokifanya mzee, bosi wako ameamua kubeba kabisa. Sijui ni kitu gani ambacho kanogewa nacho yani Eh, kuna kitu nadhani kanaogewa sasa kamaua kubeba kabisa. Akamwambia ndugu yangu mbona unazungumza kawaida? Akamwambia Akaambia eh, nazungumza kawaida. Kwa sababu mimi pia umenikuta hapa ofisini. Sawa, na nina mke wangu. Lakini Ibrahim mimi ndo nimekupokea hapa, lakini sijawahi kufanya kitu kama wewe, cha ajabu kama wewe. Lakini wewe umefanya. Kwa mimi nakusaidia tu ushauri, lakini kwenye upande wa ujinga bado nitazidi kukucheka tu. Kwa hiyo babu wewe pambana sawa, lakini mshua kabeba bwana, akaamua kubeba goma bwana, akamwambia sasa, naomba nisikilize. Yes, ana hela sasa, mimi nitamfanyia kitu ambacho hata sahau kwenye maisha yake, na mimi nitaenda jela. Akamwambia ndugu yangu, wewe jela utaenda, na kama utafanya kitu tofauti, kama utafanikiwa, jela utaenda na utajuta kuzaliwa, lakini haya ni mapenzi. Mapenzi umeyakosea mwenyewe. Akamwambia poa. Ibrahim akakata simu. Ibrahim kusikia zile taarifa akaamua mwenyewe kujipanga, kujipanga aende pale ofisini akafanye fujo. Bwana yule Ibrahimu kachukua mpanga wake mwenyewe kaunoa na kuunoa moja kwa moja naelekea ofisini nani nikafanya tukio katoka hapo moja kwa moja mpaka ofisini lakini kabla ya kufika ofisini kufika tu pale getini amewakuta walinzi wako pale wakamwambia eh eh, eh, eh, eh. mzee vipi mbona unakuja hai hai tena ule mpanga bora hata angekuwa kauficha, kaushikilia mkononi. Vipi mzee, mbona spidi? Akaambia sitaki kujua sijui spidi, sijui mtajua wenyewe. Fungulieni geti mimi niingie humo ndani. Nataka nikamuonyeshe Oboso ndo anafanya nyinyi mnakaa hapa mnakula mnafanya. Akasema sikiliza. Wale walinzi wanamwambia bana sikiliza. Wewe uko peke yako si tupo wawili. Sisi bosi kashatuambia kwamba hahitaji tena hapa wewe kukuona sawa eh? hahitaji kukuona na kuna ujumbe katuachia sawa wewe alikuamini ofisini kwake sawa alitaka kufanya mpaka uwe kiongozi wa ofisi hii mzee mwenzetu sawa kwa hiyo wewe uliadaika na pesa tu kidogo Ibrahimu kwa hiyo inawezekana kabisa Mtu yoyote mwenye mabaya angeweza kukupa wewe pesa sawa, ili umfanyie kitu kibaya bosi wetu, wewe ungeweza. Kwa hiyo hukuonesha imani, na amesema hata hizo hera ambazo amepanga wewe kukupa sio nini, hata hata kupata mia mbovu, kwa sababu alikutega tu imani, kukuangalia kwamba imani yako iko vipi, lakini akaja kukuona kama wewe huna imani na hujitambui, huna sababu ya kuendelea kufanya kazi hapa mzee. Huo ndio ujumbe ambao sisi katuachia, na sisi wenyewe tunakuona ni bogus, unaweza hata wewe ukatuuza. Kwa hiyo kitendo tu cha kunengeneka hapa hatu hatua moja, sisi mzee tutakushuti, tutasema wewe ni jambazi ambao umeibuka hapa. Walikuwa walinzi wana silaha, wana silaha eh, mzee, ofisi kubwa mm. Ofisi ni inajishughulisha na kitu gani utatuambia? Ile ehe, jamaa pale pale Ibrahimu kapiga magoti chini, kachoka ile mbaya, akamwambia bwana mzee, toka hapo. Ibrahimu akatoka moja kwa moja, hana jinsi tena ya kufanya. Sawa, akarudi moja kwa moja mpaka nyumbani kwake. Kulipia nyumbani kwake, basi akaendelea kuishi pale pale nyumbani kwake ambapo faje amepanga na kazi na kafanyaje kashaachishwa sawa bosi sasa mzee bosi akachukua kachukua goma moja kwa moja sawa kwa hiyo baada ya bosi kuendelea kuishi na ule mwanamke ikaja kufikia wakati amefanyaje amejifungua yule mwanamke na sikufichi ndugu yangu alipata mwanamke mzuri kweli yani akajifungua kujifungua bosi akamjengea kibanda nyumbani kwao. Wapi? Yule mwanamke mm. alikuwa kwao ni mlandizi mm. akamjenga kibanda sawa, mjengea kibanda baada kibanda kwa maana yani ni nyumba mm. sawa. Sasa kwa nini unaishusha thamani hiyo? Eh, ah, si unajua tena maneno ya vijana tunasema wana ni kibanda, lakini hapo ni nyu, mm. ni nyumba, akamjengea nyumba mm. Maona kamjengea nyumba sawa basi wakaendelea kuishi mwanamke akaa anaenjoy maisha ya pale sawa mm. basi Ibrahimu akaendelea kuishi endelea kuishi endelea kuishi yule rafiki yake akawa anampigia simu mzee yaani ukimwona mke wako sasa hivi Yaani huo mlango ambao ndo alikuwa panaingia kuingia ndani kwako sasa hivi apiti. Bonge la jitu limenenepa hilo linanawili mzee. Yaani wewe baba wewe umeakanyaga. Sawa. Kwa hiyo utajua mwenyewe, utajua mwenyewe. Jamaa akasema bwana, taarifa za yule mwanamke msiniambi, msiambie. Yaani sasa mimi nina kidonda alafu mnachukua split tena mnaanza kuweka tena. Kwa hiyo acheni wazee mwenye nitajua ni kitu gani cha kufanya cha kufanya, lakini na imani yule mwanamke alinipenda mimi, iko siku tu atakuja, atarudi, tambia wewe, hizo akili ya bunuasi, kaa pembeni. Mhm. Jamaa mm -hmm. akaendelea kuishi pale. Mwisho siku Ibrahimu hana kazi mm. Abidi kisenti chake kichokuwa amekiekaeka kikaisha akaanza kuuza vitu vitu vya ndani sawa akawa anauza uza nini akawa anauza gani hapa akawa anauza uza CDs CDs za bukubuku uza CDs za bukubuku uza CDs za bukubuku akafungua kifanya kimeza tu kiasi hivi akawa anauza CDs za bukubuku pale ndo wale watu wa, watu wa, wa, wa filamu wale wakaa hataki CD zilifanyaje zinani ziuzwe kwa bei ile, unajua ile sakata ile la filamu mm. katika mtu ambaye amefanyaje amepitiwa naye kapitiwa kaenda kaekwa ndani saa CD zile zikataifishwa kaekwa ndani kakaa huko, sisi tunapewa habari, hamna hata mtu mmoja ambaye anafanyaje anamfuatilia kwanza mm. baada ya kutoka anakuja kurudi pale mama mwenye nyumba tia kufuli chumba kile hmm. kufika pale kuna mpangaji kaambia bwana mwenye nyumba amesema bwana hahitaji kukuona maana kodi ilishaisha muda mrefu sawa kwa hiyo mzee katuachia ufungua hapa utoe kila kitu cha kwako na mpangaji mwingine kashapatikana na akashalipa kodi ya miezi sita. Kwa hiyo mzee, hapo unachotaka ukifanye, toa vitu vyako. Alibakiza tu eh, kochi, vitu vya hapa na pale, vitu vingine vingine wewe kauza. Basi kavichukua vile vitu vilivyobaki navyo akaenda kuuza vyote tena vyote Basi Basi akainafanyaje, hana sehemu ya kulala, akala nipigia mimi simu Bwana mdogo wangu Muba eh. Namba ni si ndugu yangu. Eh, nikamwambia mzee, mimi mwenyewe nilikuwa hapo kipindi kile nilikuwa na majanga yangu yale. Eh? Yale mabara yangu yale konga simuelewa hata anachokizungumza. Nachanganywa na wewe. eh. Basi nikamwachia mzigo wake mwenyewe apambane nao. Sasa hana sehemu ya kulala. Maka kaenda kulala kwa shangazi, maka kaenda kulala kwa mjomba, maka kaenda kulala kwa mamdogo lelelele, eh, lakini akilala hapo siku mbili, asubuhi anaambiwa ah, chomoka, kwa sababu kila mmoja alikuwa anajua, na yule mwanamke bwana alikuwepo ana heshima, alikuwa ni mtulivu, yani kiukweli alikuwa ni mtulivu, yani familia yote tukofanye tumemwelewa. Basi bwana yule Ibrahimu alipoona ngoma nagwa, haelewi tena atakuja kuitiwa mwizi hapa mjini katoka zake hapa kauza hicho kisimu chake alichokuwa anakitumia sha Tanga. Kwa sasa Ibrahim anapiga jembe hatari, analima andeni huko nyumbani huko analima. Kwa mimi mzee nikienda pale, vipi fresh yente yente dua eh, naudi zangu da, namwacha zake anapiga jembe kwa wao ukiona bwana vipi ratiba sasa ya kulida, ah mimi sitaki hata kusikia. Niache mimi niendelee kulima hapa mambo mengine afanyaje? Yaende hapa nifanye kilimo changu. Basi ah, sitaki hata kusikia na hiyo mm. ndio sababu ambayo itatupeleka Tanga kwenda kuonana na, na Ibrahim atuambie vizuri, kwa sababu kuna mengine naamini Muba huenda asiyajue kiundani zaidi, ila mi na maswali kwako mm. naamini kwa niaba ya watazamaji wetu, pamoja na kwamba tutakuja tumpate huyo ndugu yako mwenyewe na hata ikiwezekana mwanamke pia tumpate shemeji yetu huyo, tuweze kujua Ibrahim kaka yako huyo, kwanza alikuwa analipwa bei gani? laki mbili na elfu arobaini. Laki mbili ina maana angepata mara kumi zaidi ingekuwa milioni mbili na laki nne mm. ndio mm. ingekuwa mshahara wake kwa mwezi. Ah. Ofisi yenyewe ilikuwa inajishughulisha na kitu gani? Ni, ni site. Site ya mambo ya ujenzi ujenzi. Ah, kwa maana mm. ni, ni ofisi ya kikandarasi tuseme. Yeah, yeah. Of course. Okay. Na yeye alikuwa anafanya kazi kama nani? Yeye alikuwa ni dereva na pia ni, ni fundi pia afu ni dereva vile vile. Tuambie huu mkasa wewe, pamoja na kwamba ni ndugu yako, alikusimulia mwenyewe ndugu yako Ibrahim au alikusimulia shemeji huu mkasa? Mm. Alinisimulia shemeji yangu mm. huyo mm. huyo mm. kwa sababu brother mwenyewe alikufanyaje, alikuwa anaficha ficha, sawa, anaona aibu alikuwa anaogopa mm. Na umewahi sasa kuzungumza na Ibrahim kuhusu kilichofanyika kwamba waliandaa wali vipi yale mazingira mpaka mwanamke ana, anachukuliwa anajikuta tayari kashalala na mwana, mwanaume mwingine kwa maana ya bosi wake? Mm. Mimi sikukaa naye Ibrahim kuzungumza naye, yani hivi kuzungumza naye mm. Cha kwanza sitaki. Kwa nini? Sawa yani sitaki yani kusema hivi nikae naye tu kwamba nizungumze hivi brother ulifanya kwa nini ulifanya hivi na hivi eh, so yani siwezi siwezi sitaki yani sitaki kukaa na kuzungumzia vitu hivyo kwa sababu so, pale kuna hatari ujue mm. kwanza swala so zima la upande wa kiafya je alipima afya yeye Ibrahim pamoja na bosi wake kuridhia kumwachia mke wake sasa hilo bwana hilo lilo chini ya carpet yule kwa sababu ni mmero wa hela ayote hakuyafikiria sijui, lakini na uhakika eneo yote hakuyafikiria. eh, yani yeye atakuwa tu kawaza tu kwenye hela, hajafikia kwamba labda yule mke wake ambaye anaweza anaweza kupata madhara yote. Ah, sasa hivi dunia imebadilika, sasa yule yule mshua, je, kumfikia kwamba mshua anakutana na watu tofauti tofauti, kwamba anaweza akampa magonjwa, yani hakufikiria hilo na, na huyo mke aliyekuwa mke wake ambaye kwa sasa ni mke wa bosi wake umewahi kuwa na mawasiliano naye baada ya kuhamia kwa bosi wake Nani? Ma, yani shemeji yako mawasiliano yake, yako na yeye yanaendaje kwa sasa namba kabadilisha sawa mm. yani mimi kiufupi kama ndo nataka labda nimtafute labda shemeji yangu sasa hivi mimi niona naye tu sasa maisha yake sasa yameshakuwa mazuri Mm. Sawa. Yaani labda hata ndo nataka nikamwonyesha shemeji yangu lazima nywele hizi nitie super black, nifanye vizuri, eh, mazingira mazuri nini ndo niende. Kwa mambo yake mazuri. Uende wapi ofisini kwake? Sijajua kama ofisini kwake au ni nyumbani kwake. Mimi sina ugomvi na shemeji yangu. Basi uta, utatusaidia tuweze kumpata ili tuweze kujua kitakachoendelea. Na wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV umeusikia mkasa huu, naamini kabisa unayo maswali mengi ya kujiuliza, na mimi pia ninayo mengi sana tu, lakini kwa upande wa Muba, ndugu mtu ambaye alikuwa hajui na hakushirikishwa, bali tu alikuja kuambiwa na shemeji yake, hatuwezi kumuuliza mengi zaidi. Labda kwa upande wa shemeji, kitu gani ambacho alikuambia ambacho haujakizungumza na kikakuu? Shtua zaidi, ulikuwa unaujua mpango wake wa kuamua kuhamia upande wa bosi wake? Hilo mimi hilo hakuniambia. Kama angekuambia ungemshauri kitu gani? Yaani kwa, kwa upeo wa akili zangu mimi mm. angeniambia hivi kwamba sasa ni mjamzito mm na ujauzito naenda kumpa bosi wake na Ibrahim mm. na nahitaji sasa niamie huko moja kwa moja mm. nikafanye naye maisha yule mwanaume. Angeniambia hivyo mm. mimi nisingemshauri, bali kitu cha kumwambia mimi mm. ningemwambia tu shemeji, kwa sababu mabosi siku zote si watu wa kuamini moja kwa moja mm. sawa. inaweza kwa sababu wengine sio wote, wengine ni waaminifu, wengine sio waaminifu. Kwa hiyo mimi nisingempa kumwamini yule bosi kwamba aende amwamini aende kule moja kwa moja, kwa sababu wanaongoza kwa usaliti hapa duniani kwenye mapenzi ni watu wenye hela, umeona. Mm. Nikaa naona kabisa kama kule atafanyaje, ataenda kuongeza maumivu, bali tu angetulia, angeweza kumpata mtu, angemwomba Mungu, angempata mtu mtulivu, labda naye angefanyaje, asingekuwa na akili za huyo Ibrahimu, angefanyaje angemchukua umeona, lakini singemshauri aende kule. Hivi ni kweli wanaongozwa kwa usaliti ni watu wenye pesa? Ah, asilimia themanini. Kama mimi hapa bwana sina kitu mm. mke wangu nitajitahidi tu maajabu yawepo mm. Ehe ila wenye pesa ndo kakuchukulie yule ah. mkeo ule unatolea barua. <laughs> Acha sasa, hiyo tutaizungumziaje? Ah. Tuambie <laughs> eh? hiyo tutakuja kuijua katika habari ambayo itafuata. Kumbuke pia Muba ndio manake mwanzo amesema kwamba familia yao ni kama ina mikosi neno au lugha au kauli ambayo mimi nimeikataa, tuite ni changamoto tu, kwa sababu yeye mwenyewe mwanamke wake ambaye alimtolea barua redi kwa kumwoa na walikuwa wakiishi katika hatua fulani nzuri kabisa, alichukuliwa na akamfumania na mwanaume ambaye aliaminika kuwa na pesa, umri ukiwa umeenda, Moba anakwambia ni mzee. Sasa hatua ambazo ziliendelea baada ya pale tutakuja kuzijua, kwa sababu tulifanya pia interview na mwanamke mwenyewe wa Moba, alikuwa anaitwa nani yule? Ana au nani? Ah, si hivyo hivyo ana. Ana, okay, mm. na kumbukumbu kidogo. Tutakuja kujua ambacho kiliendelea. Hii ya leo ni muhimu na maalum kwa ajili yako kabla ya safari yetu ya kwenda Tanga kumtafuta Ibrahim kujua kilichoendelea. Wakati huo tukitafuta namna pia ya kumpata mwanamke huyu ambaye alifanyiwa ukatili ah. wa aina yake kwa sababu ah. tunaita ni ukatili kumuuza mwanamke wako au kumuuza mkeo kwa tamaa ya pesa laki mbili na arobaini kwenda milioni mbili na laki nne fedha hata ziwe nyingi kiasi gani kuna wakati zinaweza zikaisha kama hautozitumia kwa mahesabu au hautotaka kuzizalisha sina la ziada kwa siku ya leo nikukumbushe ah, ah, subiri bwana mm. mimi nataka labda atakaitazama hichi kipindi ajue kabisa unajua ile swala langu la mimi na huyu nani ana mm watu wanachukua tofauti kama labda mimi mimi nimebakwa. Mimi baada ya kuvuliwa shati na suruali mimi sijabakwa bwana. <laughs> mimi sijabakwa. Nimetoka pale nikiwa mzima. Mimi sija sijabakwa. Kwa hiyo wala jamani hembo wapi mtaani hiyo wapi? Mtaani sasa yule bwana sasa watu wananiambia mimi sasa nimefumaniwa, nimebakwa. Nimebakwa. Ah, sasa jamani ya, ah, jamani. <laughs> Unajua nina mtoto, mshajua kabisa mimi nina mtoto, unajua na anasoma. Kwa hiyo eh. <laughs> Basi hiyo tutakuja kujua mwendelezo wake vizuri zaidi. Kwa siku ya leo sina la ziada, nikukumbushe tu na, na mkasa wenyewe umekaa. Huyu huyu ndugu yako mimi sijajua alikuwa na akili gani au aliangalia movie, kwa sababu mkasa umekaa yani kama movie, ni akili ambayo ukiifikiria katika hali ya kawaida mtu huwezi kufanya. Kwani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 ni mume wake sasa, yule bosi ndo kawa mume original. Sijajua kama ndoa imeshafungwa ah, hapo, ndo sijajua kama ndoa ishafungwa. Tutakuja kuyajua yote na kukujuza. Cha kufanya ili usipitwe na mwendelezo ni kuhakikisha umebofya subscribe, kisha alama ya kengele, tu familia moja. Nikutakia wakati mwema, bye bye kwa sasa.